зажгли Мир такой маленький Мне не нужен покой Буря в моей голове Жига, жига, жига, жига, жига, зажигалка Жига, жига, жига, жига, жига, зажигалка Хорошие девочки любят много плохих парней Руки в потолок, танцую даже вот на вот снова горит, снова в огне